Apa ya, urusan putus lagi. Yang buka lawan nih, buka. Apa? Sudah jalan Pak, jalan-jalan dulu. Nah, ini di mana ya? Ini pantai kok, Pak. Ini kafe. Ah, pantai terus panas. Nah, ini kira. Ini kena. Ustaz, Bro. Acara gedean di bawah kok ora ngecek-ngecek barang. Lah ya kuwi dalam rangka apa sih kok awan-awan mabuk iki? Mas jagung-jagung. Dumbe-dumbe engko nek entek gampang untuk meneh. ting ting lah kowe kok glek glek kok ber macul salah boy salitannya aku kok run sayangnya kok janjinya ono apa bro asem tenan kok aku berdeputus karo pacarku kok lah ono masalah apa aku telepon mantanku pacarku jengkel orang terima biar langsung diputus kayak Heeh. Wes saya dipikir. golek meneh wedan sujud ora sujud tok kuwi ji golek meneh apane wong aku gak sayang-sayange ku golek piye meneh wah pacarmu ki paling wis ana sing liya ji mulane apa awakmu diputuske kuwi paling kuwi alasan nih soal cewek harus dipikir saiki mletre bareng-bareng itu rais jidok ya ji Oke. Okay. 定定。定定定 astagfirullahaladzim monggo Pak RT cah kok dikersake wah cocok ya RT ini Rene ini ayo monggo monggo met meletrek judulmu ki monggo Pak RT iki Pak Dok priye karepe kowe iki iso do ngombene kene iki Rene tak kandani tutupen botolmu tutupen oplosanmu emane nyawamu aja mbok terus-terus ke mergane ora ana gunane Lah sampean ki Pak Ngandeni Bu Pak Dangdutan, Pak. Iya Pak Ngandeni. Ya janjane ana apa ki kok do wetre kok ngene ning kene iki. Aku ngelu kok Pak, masalah. Kabeh iki duwe masalah. Tapi ora kaya ngene carane. Jajal masalahmu iki apa? Masalah cewek, Pak. Aku ntes bar diputus karo pacarku. Hah? calanan kok gembeng diputus yang golek meneh pasar digelar kok kowe kowe kowe ini udah tau main monopoli ora ya tau loh napa Pak lah gara-gara mabuk di tempat umum iso-iso melebu penjara ya wes ini udah bubar ngeras-ngeras sitok nih kene balik rono nih omah dhewe weh Pak Dori kok pada bubar ki Bang sampean ki priye sih? Mbok aja ngalang-alangi. Main dobel iki bocah-bocah. Main dobel ning omahe mendang mari. Iki bocah Pak Do Pak Do edan ra urusan. Lah sing penting sapa ki Pak bayar. Ya wes, Rul. Bayar, Rul. Lah wong aku wis dijak Aji kok ning kene kok Aji wis sinakter mau. Ya Aji, bayar. Oh, maaf ya, Bang. Aku utang dhisik ra duit. Oh, oh okay. Três, três,